compagni e amici e compagne e amici e, e sportivi e, e sportive de, della, de, de Luis, l'associazione, una delle mie associazioni che ci tengo molto e che quindi con piacere che riesco a, a mandare un messaggio e a mandare eh, gli auguri di buon, di buon 25 aprile, anche se siamo in un anno particolarmente duro, particolarmente disastrato, questo vuol dire che ci impegneremo perché poi dare una mano perché queste, questa epidemia, questo brutto momento riesca a passare, ritorniamo con forza da poter tornare a fare le nostre attività sportive e culturali che comunque abbiamo sempre fatto, mi commuovo tanti compagni, tanti amici che saluto calorosamente, che abbiamo passato insieme delle giornate splendide durante i campionati antirazzisti e quindi con un arrivederci, con un modo di vederci presto, con un modo di ritornare a lavorare con un po' di tranquillità e con più voglia di prima, spero che questo sia il modo migliore per ricordare il 25 aprile, per star vicino e per ricordare chi come la mia famiglia hanno dato tanto per arrivare un po', avere un po' di democrazia, una democrazia zoppa, ma che comunque ci ha liberato dal nazifascismo, che sono le sittature più orrende che potrebbero esistere in questo mondo. Quindi mi sento vicino a tutti quanti. Mando un filmato eh, di aiuto e di cose legato un po' al discorso del 25 aprile con due canzoni che mi rimangono nel cuore da sempre e questo è un vederci di Procito, viva il 25 aprile, viva la liberazione, ora e sempre resistenza. Ciao, ciao, ciao, ciao.